สวัสดีครับผม TJ ครับはい今日これどこですかこれサラデンですねサラデン、はい、すごい高級なとこ来ちゃったね全然そんなことないっすよ、高級なとこじゃないマジでうん、うん まあ、あの先日さ、うん、なんか不動産探してる言ってたじゃん、はいはいはい、はい、なんか今コロナで安いから新しい家欲しいなみたいなそうそうそうそうでね親友不動産のね、方になんかいい物件ないですかってちょっとメール送っといたのよ、うん、そしたらあこんなのどうですかって言われてちょっと写真で見たら、めっちゃ良かったからぜひ TJ さんに今日内見していただいてあ内見そうそうそうそうめっちゃタイミングいいじゃんちょうど最近まね部屋見たいなって思ってあそうそうそうでサラデンだし、ルンピニー公園近いし、もうめっちゃいいかなと思ってぜひ、ね、確かに ちらの物件見るってことなんですけど、はい、まああのね今回も新不動産の新不動産のフンさんにあがいらっしゃる、ね、来て来ていただきましたはいสวัสดフンさんคはいフンさん新不動産の新不動産のフンさんじゃあ今回はフンさんにじゃあこのこれなんて 名前ですコンドミニアムサラデンワンっていうサラデンワンそうそうそうそうじゃこちらをねコンドミニアム紹介してもらうってことではいということでねじゃあ今日はねこちらで行きましょうはいあじゃあ行きましょうかあ行きましょうはいサリカーカーいやもうねあ来ちゃった来ちゃったえ何来ちゃった来ちゃった富裕層ポイント 別に富裕層とかそういうのでやってないよ TJ さんの身の丈に合った感じで僕やってるんで、うん、ディオールって書いてあるよねえいやだって普通でしょ知ってるクリスチャン・ディオールって知ってるよすごいトップブランドよああ全然しかもねこんなことがあっていいのかなエルメスエルメスだよああそうそう普通じゃない、うん、これエッチって書いてあるけど、うん、20代になる分かるこれエルメスなんだ 10代の中学生なんかさほらエッチっていうとさほらそっち系思い浮かんじゃうじゃんおい何がエッチだよお前そんなブランドそんなブランド知らねえよエルメスじゃないのこれエルメスでしょナイトマーケットとかで売ってる感じのやじゃないの <laughs> そんなの別に驚くところも何でもないですよ TJ さんが住むかもしれない物件なんですからそのぐらいで驚かないでくださいよいやそそうですそうそうそういうのはいらないそれ子供っぽい感じじゃない中二病的なの出ちゃってるから若干あシャンキーセペシャン 21回21回ですよ21回はい <laughs> 悪くないねまあまあまあ普通ですよそうでも全然物件決まってないですかいや結構ねでもね2つ見たんだうん3つ目3つ目なんだそう、うでほら一応ねまあ悩んでんのね一軒家タイプにしようかコンドミニアムにしようか絶対コンドミニアムの方がいいっすよかな まあ、一軒家でもいいんだけど、うん、コンドミニアムだったら最近飽きたら貸しに出せるうんまあそうそれあるね、そうそういうのもあるから一軒家で絶対コンドミニアムそうなんか噂によって、ね一軒家じゃなくてコンドミニアムの方がね料金よく安くなってるみたいなああじゃあ金額の方が、うん、今回はいいと思いますよ見てる、ま、真ん中吹き抜けだから言わせて言わせて言わせて、うん、これコンドミニアムだよねこコンドミニアムこのフロアね、うん、こうやって見渡す限りドア3つしか見えないあまあ t ーさんにふさわしいあれなんで。 本来コンドミニアムってさ降りたらさ、うん、もうドアの数が10個ぐらいあるじゃんあーバーッつって並んでるじゃん部屋少ないねうんいいでしょうんはいじゃあね部屋こちらでいいでしょ39158、うん、っすねうん、じゃあとりあえずあのふんさんも中入ってるんでじゃちゃんともうしっかり考えてよいやもちろんもちろんいいや神経になる可能性があるからすげえほらドア 高いでしょ高いこの高さはいいよえいいでしょ開放感あるから、うん、じゃあねお邪魔しますいやえこれやばいでしょたまだと思うんですけどこれちょっとさまあまあまあまあまずね、まあ、たまた川って言ってるからねうん、うん っともうすぐリビング見えるんですけど、うん、ちょっとまずこのほら靴箱じゃない靴箱そう靴 TJ さん大好きじゃんうん結構いっぱいあるからでほらしかもこう鏡になったらいいよねここねいいよねうん、うん、じゃああのー、中、うん、奥ね行きたいと思いますはいこんにちは、ソファวยมากเนี่ยให้องนี้เคยเป็นห้องตัวอย่างมาก่อนนะคะใช่เฟอร์นิเจอร์โซฟานี่ตกแต่งแพงมากเลยค่ะใช่ あなんかねあっちがルンピニー側で、こっちはシティビュー側で、もしね買うってなったら金額ね高いらしいの向こうの方があそううんこっちが安くてティフの予算聞いてるからあそうかそうかそうかレンタルはね変わんないらしい変わんないどっちもうんシティ側でもルンピニー側でもでほら開くんすよいいでしょいやいいね この風景このシティビューこれよく見たら多分盗撮されるぜ双眼鏡と丸見えだよ、えー、でもこの辺に住んでる人でそんなことする人いないよ、うん、いないかないないよ大丈夫そうそういうの考えて場所をチョイスしてますから大丈夫俺毎日ジムから帰ってきたら家でさ15分ぐらい鏡の前でこれこうやってポージングやってるけど大丈夫相当気持ち悪いんですけど、うん、裸でやってるんだけどさ、うん、俺それ捉えたら恥ずかしい、うん、多大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫まあでもいいっすねこの眺めはねいいっすよねうん なんかザ・バンコクって感じでバンコクって感じの景色ですよねどうですかこの風景に関しては文句なしですか文句ないね、うん、文句つけどころがないよね、うん、これに関しては僕もねすごいいいとこだと思ったんで、うん、リビングどうですか正直言っていい、うん、めちゃくちゃいいねいやいいでしょううんめちゃくちゃいいけどさテレビもあるしクソ高いと思うよこの部屋いやいや経さんが予算聞いてるからさ聞いてる聞いてるじゃんそれがない俺出してるから大丈夫ですよ すげえよこれえこれなんかもうさもうザお金持ちの部屋じゃん なんかなんだろうほら SNS とかでさ、うん、なんかやたらとなんかセミナーとかさ、うん、なんかもうなんなんとか集客とかつってさなんかその数字いっぱい並べてる人がなんか写真の受け取る部屋みたいなまあそうそうわかるうんわかるちょ怪しい人いるじゃん怪しい人がいるそうなんかもうね <laughs> そうそういう界隈の人が住んでるなんか家みたいな俺そういう人じゃないから、ね、あ <laughs> そういう人じゃないから YouTuber です俺そういうじゃないから YouTuber 見てこれよくないうんテレビ しっかりねこうサムスンとか、あの LG とかじゃなくてソニー製ですからそういうのもちゃんとやっぱり日本人が住むっていうのを考えてますからでほらここもね毎日晩飯はここでほら会食あでもいいじゃないですかだから、うん、まあ、こういうのもさすごいと思うんだよ例えば TJ ママがバンコク来ました、うん、招待できてじゃあ今今晩みんなで一緒にご飯食べようよっていうのでまあ、子供できたりって考えて6人まで座れるこのテーブルよくない 6, 人人大きいよね多いです結構さ普通のコンドミニアムってさ椅子2つ3つしかないじゃんうんそうそうあれ友達来たらさもう椅子ないんだよねうん大人数が来てもね全然ねでからのここほらキッチンでしょいや広くていいじゃないですかこれ見てこのちょっとこうねちょっとなんかバーみたいなそうそうそうそうあれ乾燥機と洗濯機付きこんなところに、うん、いいじゃん便利じゃないのでしょうん 気に入ってくれたいやなんかめちゃくちゃいいよねいや買っちゃいもよなんか5つ星感すごくねこれ、うん、契約書サインしないはくうんちょっと待ってっていや下手にサインしたらもうとんでもないことになっちゃうから <laughs> 大丈夫だってもうもういいここで十分でしょでここちなみに113平米らしいですあ結構広いねじゃあねそうですね110相当広いよ、うん、結構広いと思います、うん まあ本当はね TG さんレベルだから200にしたかったけど、うん、まあちょっとあんまり家になかったんであこれ一応まあトイレとトイレシャワーそうでここのトイレは普通の玉田なんだ、うん、これ見るとタイの玉田、うんうんうんまあ、そういうのも考えて2トイレ2つあるんですよあそうなんだ2つあります1か所だけじゃないんだじあここ玉田ですあなるほど、はい、シャワーついてるじゃないですかこっちも、うん、うん、まあ、ここはだから玉田でも普通の、まあ、今住んでる感じの玉田です、はい あでもこっちに部屋が見えてこれベッドルーム一応ここベッドルームあこっちベッドルームベッドルーム2つあるんですあ2つあるんだそうですこれマスターじゃない方そうだからこれは将来的に T さん子供できるじゃないですか、うん、で子供部屋の寝る室部屋みたいなそこを想定しますから僕なるほどなるほど子供部屋か子供部屋確かにいいねでちょっとクロクローゼットとかもあってちゃんと、うん、なるほどまあいいじゃないですかいいです、ね、ベッドルーム、うん、まあこれはでも TJ さん じゃなくて、うん、まあ、ゲストとか独身の時はゲストとか、はいはいはいで、ね、結婚したら子供とか、うん、まあ、そういうので考えてますなるほどなるほど、はい、あこっちがもうあれだプライベートゾーン TJ さんのもうあれですよあクローゼットこれあこうです TJ さん洋服めっちゃ多いじゃないですかだからそのなんつうの洋服ルームみたいなバッグ置いたりとかまあ収納スペースですよね専用のあいいね結 構ほら両サイドにあるから、うん、俺マジ服めっちゃ多いんだよタンクトップ20着ぐらいからあじゃ全部かけられるこっちもタンクトップゾーンできるよねでしょうん、うん、いいじゃん最近今の子供部屋は、うん、まあ子供できなかったらベッド撤去しちゃって、うん、まあちょっとトレーニングルームとかにしちゃってもいいかもしれないああそれからあのねディスク置いて仕事部屋みたいな感じでするのもあるしね使い方はねいろいろあこれマスターベッドそうですあいいね この広さこっちの方が全然広いでしょ広い広い結構奥行きあるし、うん、何よりベッドがでかくなったでしょうんやっぱ TA さんやっぱねまあ独身の時はいろんなものが来る可能性あるからあるねまあそこはちょっとねあるねもうすでに5人ぐらい来るからねうんでしかも見て、うん、TA さんからの、うん、 ベッドルームからほらあら大変フルさんがあんなとこにいる <laughs> あら大変あらあらあら恥ずかしいちょっとこういうのも TJ さんの趣味かなと思って寝ながら女の子がシャワー浴びてるとことかお風呂入ってるとここう見れるっていうそういう想定ですからでも、うん、これあのね本来ホテルでさこういうバスの場合ってなんか、うん、そのなんつうの <laughs> ちょっとさポチってやるとなんか見えなくなるようなさ、うん、後付けできますからブラインドとかあるじゃん、これ 丸見えだぜいや後付けできますあできる、ままだまだ、うん、入居者決まってないからそうバスルームもね見てくださいよいやこれねここを選んだ理由として一つ、うん、ちょっともう TJ さんのお尻事情もから絡んでるんでちょっととうとうなんですけどねここ2つある意味はここにもちょっと分かんないですけどこれね2つある、うん、イコール富裕層なんだ中さんと昔のやってそうなんでかっていうともうね 男女、共にバスに来て、共にセッティングすることができるああそうですねそう一つしか順番が違うきるじゃんまあそうですそうバスルーム渋滞が起きるわけそうそうそうそうカップルでいいのにさそんなのやってらんないじゃん、うん、だからね彼氏彼女っつってお互いこうやってね、うん、歯磨いてこうやってやって、で髪の毛こうやってやって、こうやってみたいな、うん、そういうようですよでしょこの2つっていうのは でしかも見てください僕 TJ さんい5 0じゃないですか、うん、それも考えて見て日本式 TOTO のウォシュレット付きトイレなんですよこっちは TOTO うん t o とうブランドありがたいねウォシュレット付きうんやばいねこれでこっちがバスルームちょっと入って入ってるちょちょちょっとね筋トレで疲れた体を癒すっていう設定その女の子裸でベッドで寝てるんですよ想定してああやばい 早く出て早くやばい早く出てきないいいいい言っちゃうよ、うん、見られてる見られてる見られてる誰だその仕掛けだろ見られてるカーテンカーテンあげてるらなかなかこう入ってる入ってる見られてる見られてるギリギリカーテンあれとか見れないですからあれもっと右に開くと見られちゃうけどでほらさっきのあのスムースイのお姉さんも見られてるほらあのお姉さん監視カメラ捉えてる捉えてるもん いやもうすごいいいですねこれはいいでしょう、うん、でほらこっちもシャワールームがあって広いよねシャワールームこっちは広いです広い広いあガチで広いやつめっちゃ広いでしょ、うん、上に天井にさあすげえ、うん、あんな天井についてるいいでしょうん全然文句つけどころがないよ、うん、絶対高いもんいやいやよさ聞いてるからよさ聞いてやってますからさすがに すがの俺にも大体想像つくぞ金額 P さん一応ね、はい、こう共有スペースなんですよそうでもうね見えてるねプールが、うん、いや上がりましょうじゃあ行きましょう今ねちょっとコビコロナの関係でちょっとジムが外からしか見れないんで、はい、どうすかいやもうこれ超あすごいすごいすごいルンピにルンピにルンピに丸見えっすねうん、うん でも確かに、はい、さっきも言ってたけどシティビューよりルンピニー側の方が高いって言ってる理由分かるかもしれないなんかほら緑があるから確かになんか自然っていいよねでしょこんなルンピニー公園一望で一望できるなんてないよないでしょうんいやまあいいねちょっと風強いけど今日あの今日めちゃくちゃ風が強いんで、まあ、すごいですけど、はい、まあサイズ的には悪くないよね悪くないよね、うん、であとはここって泳ぐためのプールっていうよりも、うん なんだろうその座ってボケって眺めるプールだよなるほどなるほどここはねうんジさんここでコアワーキングスペースとかあるの、うん、で向こうちょっと人いたから映せなかったあなるほどね確かにでもこう仕事したりするときはここ上がってきてできるみたいああ素晴らしいねでここは会議室みたいなあこれ、うん、会議室いちいちおしゃれだねそうそう でこうやってゲスト呼んで、ここで会議したりすることもできるいやいやここで会議したらもうそこ契約までこえちゃうよ、うん、でしょ、うん、なんで契約書サインしてもらっていいですかそろそろそうだねそろそろじゃあ <laughs> な誰もいないはいじゃあもうね部屋こうやって見ていくわけなんですけどはい、ソファนนี้แพงมากเลยนะคะเป็นโซฟายี่ห้อมิโนติ เป็นร้านเลยค่ะในเซตนี้ค่ะเออนี่เหรอเป็นร้าน เป็นร้านเหรอใช่แล้วก็นี่หมอนแอร์เมสใช่ของแท้ของแท้จ้า本物らしいです、当たり前だろ。本物いやお前さっき本物じゃないと思言ったでしょあとこのソファーも100万バーツ以上らしいです、なかなかやっぱふさわしいね、TJ さんさんも。いやー、コンもね、ラビニア。一応、めちゃくちゃ僕ちょっと興味あるんで、うん でまだ金額聞いてないんであ僕は知ってますよ本当にはい、うん、金額สじゃあ、อดเลยแล้วคุณครับถ้าจะซื้อห้องเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าซื้อห้องเมื่อกี้เหรอคะครับประมาณ 38 ล้านค่ะฮะ38 ล้าน3 3,800 0 0 8ล้านใช่ค่ะบาทใช่ค่ะเงินไทยไม่ใช่ เงินญี่ปุ่นเงินไทยค่ะเงินไทยไทย3,800 0 0 0 0บาทบาท シャイタン言ってんだよ <laughs> タイバースじゃねえかよちょっとあれあれ俺俺俺俺言ったよ3で。まあ3500万ぐらいだったり円えでしょそうそうそうそうだからまあ300万ぐらい乗っけてもいいかなと思ったの、うん、乗っかってしかもタイバーツになってかける3倍になったねってことは日本円だと思う 1億1億5本ぐらいかなおおいやまあでも大丈夫でしょバーツになっても38ล้าน万値下げできないんですかっていやそれは難しいですって言われちゃうねまああのー、欲しいですけどおばさんヘルプ使っていいおばさんヘルプ使 さんヘルプ使おうおばさんヘルプ使わないとね俺もう多分ね30年40年の脳にになるからいや70年 <laughs> とんでもないローを抱えることになるからええー、じゃあ無理なんですか ัมまあ、ちなみにレンเล่นแต่ละใบンูルอ่ะเล่นแล้วถ้าคือเช่าเท่าไหร่หรอห้องเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้เหรอคะถ้าเป็นราคาตอนนี้นะ ราคาตรงนี้ ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนบาทค่ะ อ๋อหนึ่งแสนใช่หนึ่งแสนบาท ใช่10万บาท 10万バーツ่าもレンタルそんなしないんだそうใช่อ๋อถ้าเช่าก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะเราของลดให้อ๋อใช่ปกติค่าเช่าแพงกว่านี้ถ้าเป็นปกติที่ไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะราคาค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ สนสาม1 3あーใช่コロナ前だと13万バーツ、だけど今コロナ禍だから10万バーツに値下げしてるってことおじゃあいいじゃん10万バーツ買っちゃえいや全然いいよ <laughs> あのいいよ、一1か月2か月と半年とか全然いいいよ1年1年ぐらいだよ毎月35万円入ってるのあの借りてもいいけどそんなにでもいねえぜこれマジで ดโตแなるัどちな่に安ี部屋は本当ยแต้วที่นี่มีห้องห้องห้องที่แบบราคาถูกมากกว่านี้ก็จะมีใช่ไหมแบบตอนนี้ได้ข่าวว่าโครงการขายหมดแล้วนะคะอ้าเหรอเพิ่งขายหมดเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะอ๋อใช่ขายหมดทุกห้องเลยค่ะอ๋อเหรอใช่สำหรับห้องขายนะห้องขายอ๋อแต่ถ้าสำหรับห้องเช่าอ่ะหนึ่งห้องนอนก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นอ๋อใช่ちなみにあのワンベッドルームとかだったら家賃 レンタルの場合は5万バーツ6万バーツでやってるらしいけど販売ってなると全部売り切れらしいです、えー、だからもし買うって場合はさっきの部屋しか空いてないなるほどね、うん、チャンスだね買ってもらっていいですかそ <laughs> うとりあえずあのおばさんに連絡しますはい <laughs>